वेळाच्या अभावा दोन हप्तो विळंब जालो आयचे हे एपिसोड तुमच्या मुखार हाडूंक आज हांव संक्षिप्त तरान ते दोन हप्त्यांनी काले जाले आनी कितें नवी कोबर म्हूण आज हांव तुमकां दाखोवचें प्रयत्न करता पळोवया thank you